موريتانيا قندهار ما بين المغرب وموريتانيا الحمد لله آه ميمي برادلي من الطيارة الأمريكية مندوبة آه، الحزب الديمقراطي بفلوريدا تحية طيبة تحية طيبة للأخت حنان وردي تحية طيبة لإنصاف آه، عبد الرحمن نافذة من بوسطن نافذة من بوسطن كازا تي في 36 تحية طيبة لك أستاذ الفاضل من المعبر الحدودي الأستاذ كمال الأستاذ الفاضل الفاضل ديما معنا في السراء والضراء تحية له طيبة solidaria.